Encima no me quieres ni escuchar lo que te estoy diciendo, Carla. A ver, Susana. Deduzco que has vuelto a hablar con tu ex. Se acabó el móvil. ¿Nos ponemos con el taller de autoestima o no, nos ponemos? Lo que las mujeres necesitamos no es aprender autoestima. Ya no tengo Dani para salir por checa. tal, un poquito de casa al novio que te lo está pidiendo. Búscate un rollito y te aguante las 24 horas del día. Vaya panda de Australopithecus. Realmente necesitamos un comando que luche contra la homofobia. Una vez hice un iglú con papel maché, pues puedo hacer un gran armario y salimos todas del armario. ¿Estás preparada? ¿Preparada para qué? Para nuestra acción performativa y liberadora. Hay que buscar novias y nuestras amigas. Novias o novios. Heteros. Perdón, no nos olvidamos de la chica bisexual. o es hombre o es mujer. Hombre. Tiene nada que hacer. Mm, queremos hacer una pequeña acción de visibilidad Bobby trans. Pero tú no eras hetero, no era hetero. No entiendo muy bien qué es lo que queréis hacer. Hemos creado el Comando Feminista. O sea, que terminan haciendo botellón ahí en la plaza de Vázquez de Mella con el consabido riesgo. Mira, niña tapija, espera que me tienes harta. Pírate. ¿Esto va en serio? Desde luego que tenéis unas cosas más raras, estáis como cencerro. Probablemente esté la chica que a mí me interesa. ¿Qué te interesa una chica? ¿Desde eh, cuándo? Alguna ex de las futuras esposas. Tía, pero ¿cómo te puede gustar la pava esa, Bárbara? Que es una gilipollas. Mercedes, ¡Oh! ¿cuándo te vas a una Mercedes? no puedo encontrar novia sola. No, no, no, no, no, que va, que no. Cuando pasa una tía buena, la señalas, la puntas con el dedo, te esperas un momentito. Ah, pues mira, por ejemplo, aquí hay que va por aquí. tenemos una amiga que yo creo que le interesas. ¿Está? Eh, se acaba de entrar, está, está por ahí. Queríamos hacerte unas preguntas. ¿Tú te sientes cómoda hablando de tu identidad y de tu orientación sexual? Bueno, sí, es el tema de mi tesis, doctora. ¿Te acercas tú? Sí. Ah, guay, tía. bastante buena No te había visto nunca. ¿Vienes a Chueca? ¿Quieres? Yo es que soy un poco golfa. ¡Y, nena! Es que vas un poco perjudicada, ¿eh? Ya, es que... que parece que soy yo la única que va a pedo.